Zombie apocalypse. left with James and the others. They probably found a way off the island by now. Maybe there's still time to find them. If you're out there and you see Maggie and the others, could you let me know where they are? Allez, go. Non, t'entends bien, mais par contre, les bois, on les entend plus. Hein. Ok. Bah écoute, là, moi, j'ai pas de paquet, donc... Euh, voilà. T'en avais pas une en sortant du bungalow, tout à l'heure Ah si, mais là, là, là non, j'en ai pas. Je sais pas pourquoi. C'est pas grave, j'en ai attrapé une dehors. On a une là voilà, voilà. C'est bon. Allez. Alors, on va goûter tout ça. J'ai vu un coffre, là, direct. Hein. Ah, tiens, il y a une voiture, là. Une voiture où ça Là. Ouais, est-ce qu'on peut utiliser Attends, déjà, je fouille les bungalows, là avec les bungalows, parce que t'as tendance à trouver du monde dedans. Hein? Écoute, on a l'air. Hmm. Non, pardon, on peut pas l'utiliser. Tiens, je vais aller sur la petite île là-bas. Pardon J'ai dit pour plus tard. Ouais. Ah, non. Ah si, une caisse là. Il faut que je reste là, parce que moi, je suis, je suis, au flingue, moi. Ah oui. Pas grand chose à douter là-dessus. Hein. Ah ouais, ils sont carrément euh, ultra bouffés les cadavres. Hein. une arme, et c'est mise où Dans ton inventaire. Ah, j'ai trouvé, j'ai fait une super découverte pour toi. La bouteille de gaz. Voilà, regarde, il y a ta bouteille de gaz là. Ouais, mais là, il n'y a personne. Oh. En fait, les petites mains blanches, euh, ça te dit euh, les endroits où t'as du loot. Qu'est-ce qu'on fait On explore ou... Non, on, ah, direct va monter on va monter direct. Direct, ok. Euh. Qu'est-ce que j'ai Un truc euh, bâton. 23. 26. Ah, parce que la pagaie fait plus mal qu'un bâton. Ah, mhm. écoute, euh, si dis, je viens de croire. S'équiper, ouais. Mets-moi ça. J'espère que j'ai trouvé des flingues, parce que moi, sans flingue, ça risque peut-être pas le faire. On va voir, hein. On va bien. il a pris du détergent, là. Ah, ça y est, j'entends grogner. Le bordel va commencer. Ah, moi, je les entends pas, tu vois, là. il est mort, il est mort, il est mort. Ouais, ouais, ouais, ouais. Ce coup-ci, c'est toi. Je sais. Euh, ouais, bah, elle a dit vers les piscines. J'ai l'impression que c'est pas pareil que selon les persos que tu prends, c'est pas pareil. Ouais, j'ai bien cette impression là aussi là. Ah, le toboggan Toujours pas aidé. Dandalo 11 vers les piscines. Ça grogne vers moi là Je ouais. Va se Mon but ça serait quand même de trouver des flingues. Hein. Ouais, c'est bien. Hop là Arme de poing américain. Je trouve. qu'elle est pétée en fait. Mais eh, comment il va, comment il est lent dans ce celui-là. Hein Elle est plus violente que l'autre, je dirais. Tout petit peu plus. Hein Attends, j'ai trouvé des pots américains. J'ai trouvé un pied de biche. je suis content là. Comparé à la baguette, c'est que dalle. Bah, on euh, Elle est équipée d'un pot américain ah, Je vois pas. Attends, je vais regarder. Pourtant, ouais. tu vois Euh. fais faire tes mains. Ouais, ouais, ouais, apparemment, ouais. Euh, c'est par là. C'est par là, je vais là. Là, là, là, là, il y a du monde. Patate, ah, quelle lui a mis Massacre. C'est bien ça. Non, succès déverrouillé, massacre. je peux pas taper comme Merde, il a pété le truc. Déjà ben non, pourtant ça m'a mis brisé, je sais pas comment Voilà. Non, non, non, brisé, c'est que t'as brisé un os euh, du, Z. Oups, attention, y'a du monde là. petit bourré. Il a toujours son alcool Ouais. Vas-y, je la prends. up to moving around. Est-ce que j'en ai déjà sur moi Ah, j'en ai deux. Tu veux prendre la quête Attends, vas-y. Je peux pas. Ah <clears throat> Euh... Il n'y en a pas là, des trucs d'alcool d'à côté, je crois. Attends, là, tu vois sur la mini boussole en bas ta T'as main blanche et main rouge. Exact, Main blanche, et à main rouge, je sais pas. rouge, je pense que c'est pour la quête principale. Hein. phare m'est cassé. Ah merde, ça va vite hein. Alors la fameuse main rouge. Euh, on passe par là. Oh non, c'est le mec qui chenille, qui, qui chouine là dans sa piscine. <laughs> Ton pote. Ton pote. Par contre, zéro d'endurance, hein, mon perso. Pardon Zéro d'endurance, le perso. Ouais, pareil, le mien. C'est pas toi qui est l'arme tranchante Pardon C'est pas toi une arme tranchante Non, c'était euh, la plaque. Du coup, t'avais... Euh, ouais, c'est ça. Oh, oh, là, attention, il y a du monde, là. Voilà, reste couché. T'as super radio, là. Ah, voilà, et là, il y a du truc. Boisson énergisante ça c'est l'alcool. Ah merde, ah, ah. faut que j'arrête de voir tous les trucs là. C'est J'ai pris la carte magnétique. Quand c'est que je trouve des armes porte. Hein. Est-ce que je me trompe euh, Quand c'est que je trouve des... Euh... Flingues Je sais pas, c'est pas maintenant je crois. Hein. Bon, du coup, faut qu'on retourne euh, voir l'autre là. Euh, ben, faut qu'on suive la, la, la, la, flèche là. Ah, Et tu passes à côté de plein de loups. Je l'ai même pas vu. Mais ouais, tu vas trop vite. Toi, t'es pas mort. T'en as plein devant qui arrivent, je crois. Ah non, ils sont là-bas. Qu'est-ce qu'on fait On y va Attends, attends, attends. Disons qu'on va essayer de se monter un petit peu d'XP quand même. Ouais, c'est clair. Parce que si on arrive au boss et que on n'a pas monté l'XP, on est un petit peu en la merde quand même. On va se faire, déglinguer, on va se faire déglinguer, tout simplement. J'en ai trois dessus. Ah, merde. Pas lui. Mais ah non, mais euh, ils peuvent m'attaquer ces enfoirés quand je... Change mon arme Ah non. Voilà, ah, doublette. Voilà. Donc, rechercher mon truc. Parce que s'ils peuvent t'attaquer quand t'es en train de... changer ah, ton arme... T'as un truc pour boire là, si t'as besoin. Ouais, j'en ai là. Ah oui, ça c'est celle. Voilà. J'ai retrouvé de l'alcool pour notre pote là. Ou lui il est pas mort, il va me, Voilà. Tac. Couché. Ah, je le voyais là, il était. Euh, Tiens, il y a une caisse ici. Deux caisses. Ouais, mais après, faut qu'on ait le niveau crochetage. Hein. C'est ça le problème. Ah, mais c'est une caisse euh, niveau 1, On l'avait pas trouvé, le crochetage. Le crochetage. Non, euh, parce qu'en fait, il faut que tu l'augmentes euh, avec tes compétences, quoi. Avec tes XP. Mais on l'avait pas fait, non. Faut qu'on le fasse parce qu'il y a plein de boîtes à crocheter. Ouais, après, au moins l'un de nous, quoi. Mm. Ok, hop. T'as laissé hein plein de trucs, hein Pardon T'avais laissé plein de trucs. Oublie pas que ce que moi je dis, c'est pas... Il y a plein de trucs dans les poubelles. Coucou ma belle. On fait une petite soirée Un peu trop sanguinolente pour moi. Il y en a là à côté de moi. Ouais, ton copain surfeur. Il y a beaucoup de bâtiments il y a le petit vendeur à la sauvette là, qui est me voir et que ça s'attache. ouais, c'est le bar, mais je laisse les boissons tant qu'on n'a pas besoin parce que ça va être emmerdé pour en trouver. C'est clair. Ah, j'ai une caisse là où je suis. Ouais. Pied de biche faible là. Ça peut t'intéresser. Je crois que je suis près d'une quête ou d'un truc, je sais pas. Je peux passer. Ouais. Après les quêtes, on en a deux là pour l'instant. Hein. Ouais, non, je sais pas, j'ai des trucs sur la main. Ah, je peux ouvrir là. Euh, là, ils sont beaucoup autour de la piscine. Hein. Tu peux ouvrir la porte là Yep. Ça vient vers moi. Il y en a trois minimum. Mais viens, rentre. Ouais, ouais. Projetage niveau 1. Oh vous me foutez la paix et hein, vous t'es tranquille. Hmm. Euh... Ah ouais, dis moi. Ça, on l'a pas encore. Moi, je vais faire un peu le ménage là avec les aides. Tu tapes dans le bois. Non, La barre est un petit peu montée, mais euh, je crois qu'on a trop avancé, avancé, un peu trop vite euh, pour, pour euh, monter l'XP. Ouais. Hmm. Ah, j'ai trouvé un cocktail molotov. C'est par là-bas. Bon. On va lui rendre sa quête à l'autre là. C'est vrai Toi t'es mort Non, t'es pas mort. tu m'as piqué mon steak hein Mais non, je t'ai juste aidé. Oh, D'autres là, ah, les national park. It's bloody beautiful, isn't it? Ouais, je pense qu'on risque plus rien. Je crois pas. parler Encore mais j'avais pas fait... Il parlait pas comme ça dans l'autre, hein, quand on a fait le test. Mm, si, si. Tu dis dit oui, oui. Là, c'est vraiment ferme là et oui, quoi. Mm. Je trouve qu'ils étaient plus délicats dans la partie test. Ils se sont dit, bon, ils ont fait leur preuve, hein, on va peut-être... Euh, on va accélérer un peu le mouvement. On va, aller, on hein va aller leur bouger la nouille, quoi. Alors... je suis coincé poteau. Tu passes à côté. Deux là, je suis pas sûr qu'ils sont. Ouais, mais attends, il y en a deux là, je suis pas sûr qu'ils soient morts. Hein. Ah là, il y a le chieur là. Ah Je te le dis, et ils nous ont tous. T'allais dire, ouais, tu passes à côté de plein de je sais. Je les voyais. Ah là, là Un tuyau lourd là, ça c'est bon ça. Voilà, hop là. des là. On peut pas rentrer dans ce bungalow euh. Bizarre. Tiens, les cabines d'essayage. Je vais monter à l'autre bungalow pour voir. J'ai fait exprès, je lui ai laissé une valise avec des sous, il a même pas vu. if you hadn't come along. You want to come with me? I'm gathering any supplies I can find at the water sports rental kiosk. Maybe you'll find something that'll come in handy. Get mad of this. I'm je suis it's real. y a l'atelier là. Il <coughs> ah, faut collecter euh, le tour. Ouais, si tu veux, reste avec ta femme, on s'en fout. Il y a un couteau de chat. Ah non, couteau de plongée rude. Ah, mais est-ce qu'on peut le lancer, ça Je suis pas sûr. Tout ce qui est arme euh, contondante, tu peux. Numéro 20, Bungalow 20. Ouais, ça, euh, c'est une quête qu'on fera plus tard. Devant, à mon J'ai testé les rages, j'ai pas compris. Il n'y en a pas un autre qui vient euh, en point. J'ai testé le truc de la rage, j'ai pas capté là de barbare Non, hein, je sais pas, le truc de... Encore un qui vient en courant ou quoi hein. J'ai entendu hurler, mais... Mais rien. Après, derrière, rien. Mon pote, il a pas bougé, hein, euh, celui qui était pas en état. Ah oui, tu m'étonnes. Attends, D'accord. D'accord. Là, ils sont beaucoup. C'est pas un grand ça Non, parce que moi je suis pas équipé. Ah, mon arme, il a, il a, fait poutre, mon arme. Euh. Ouais. Ouais, mais moi ce qui est génial, c'est que si je me lance mon tour, et bah tu sais quoi Après, bah j'ai plus d'armes, en fait. Elle m'a tapé l'autre pendant que je m'équipais, elle m'a tué. Euh... Ouais. Ouais, c'était pas vraiment le moment d'aller échauffer cela. Et euh, comment on se fait là ah, a coupé les deux bras, ce coup-ci. Ah <laughs> on a bien fait. Ah bah, en fait, le boss, euh, ça a été tranquille. Quand tu viens avec la bonne méthode, euh, c'est nickel. Un torchon. Ah, faut pas oublier qu'il y en a euh, à l'intérieur. Parce que si on n'a pas la radio. Non, c'est vrai. Ah tiens, on a Je le dire, ouais, pas rentré dans celle-là, j'avais pas trouvé l'accès en fait. Sérieux Ouais. J'ai pas trouvé l'entrée des chiottes. La boisson, je la laisse. Est-ce que si on en a besoin là, moi j'en ai besoin. Après, celle-là, elle repop. attention, il y a du monde, là. Hein. Bon, il est bon, ce marteau. T'as pris les ordi, ma chaîne Non, t'as pas pris. je suis en train de les prendre, là. marche, batterie. les ordi, tout ça, ça repop, c'est l'avantage. Par contre, les, les, boissons énergétiques, je sais plus si elles repop ici. Non. Je, crois pas. Hein. Zéro stamina, j'avais. Sérieux J'en ai chopé, il y en a eu deux et ils m'ont foutu euh, une, rouste. Hein. <coughs> Putain, on n'est pas allé côté, au bout du bateau. Je me rappelle pas y être allé. Ça Là, on était allé directement dans la cabine n'y a rien, mais pas, on n'avait pas fait le tour du bâton. trouvé Ok, donc faut y retourner pour, lui dire que... Machin. Non Non, la radio. Non, tu vois, selon les persos, c'est pas pareil, hein, Ça, on l'a pas eu qu'ils arrivaient en bagnole, hein. que si. J'ai un doute là du coup. Ils arrivaient lifeguard Ah oui, bien sûr, parce qu'après le lifeguard c'est une base, Oula, faut pas à maybe you can see if anybody needs help. We're safe here for now, but there's still a lot to do. A lot of people here need help. Go talk to them and see what you can do. Et je comprends pas, j'ai un... J'ai un emplacement libre pour qu'ils prennent une arme, il faut impérativement que je la change. C'est chiant. Let them down, see what they need.